atualização no Brawl Stars, uma atualização fofinha, como o Bruce e o meu <laughs> chapéu do Bruce. Isso mesmo, agora, aqui, no canal Bruno Clash. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, isso mesmo, já estamos de volta e com novidades, atualização no Brawl Stars, uma atualização pequena, mas muito fofinha, assim como o meu Bruce. Isso mesmo, quer saber todos os detalhes? Então se liga nesse vídeo e daqui a pouco a gente vê tudo que tem aí nessa atualização. Então, dá um ligue. Come on, Ryan, what have you done now, and why there is a giant spike there? Well, that's because this is Brawl Stars' tiniest update. The team has just returned from the World Finals in South Korea. We are already working on our December update, but we couldn't wait that long to release some amazing skin for you. That's right. So let's end this silliness and get into Brawl Talk. But before we get to the update, we have to congratulate the first Brawl Stars World Champions, Nova Esports from Europe we would like to announce our partnership with Line Friends. We are smashing together our favorite brawlers with our favorite Brown Friends characters. First, we have El Brown. He has the cutest and biggest head. And next, we have Sally Leon. Finally, we have Leonard Carl. Which when he attacks, he has these little expressions that are super cute. And that was the world's tiniest update. Don't forget to like and subscribe, and we see each other again in December. For Days. É isso, atualização fofinha chegando que legal que tá isso aqui, cara, e calma, é uma pequena atualização e vem muita coisa maior depois para o Natal, vai ser animal, mas vamos dar uma olhada aqui em como foi que foi revelado esse vídeo, vamos dar o play aqui, primeiro aparece um Spike gigantesco, esse Spike aqui, ó, o Spike tá aqui, ó, isso mesmo, o Spike tá aqui, apareceu, e o Ryan e o Danny falaram que é a menor, a menor atualização do Brawl Stars. A atualização aí vindo da Coreia, tava, a galera tava na Coreia, então tava mais tranquilo, mas agora eles vão se preparar para uma atualização de verdade. E aí eles mostram também um pouco aí de como foi o Mundial. Pra quem não viu, eu coloquei a última partida do Mundial aqui, a, a partida final que decidia o Mundial aqui no canal. Dá uma olhada aí. Mas aí agora a gente chega na parte fofinha, isso mesmo. Olha que fofinho que tá o Brawl Stars, mano. Meu Deus, temos o El Brown. El Brown aí, muito bonito. O, o Sally Leon, o Sally Leon e o Leonard Cal. Isso mesmo, três personagens morri! Três personagens que vão estar tá lindo demais nessa atualização, vai ser muito bonita. Chegam em breve, tá aí ó, os personagens pra você. O Leonard Cal, o Elo Brown e o Sally o Leon que tá bonito demais, cara, a roupa do Leon tá muito bonita, vocês viram, né? Bom, o, o é o primo, agora que virou é o Brown, ficou muito bonitinho também, ficou um ursinho, tipo, quase um, um Bruce, quase um Bruce. Mas, agora eu também achei muito legal a touca ou a cabecinha do Leonard Cal. Que legal, cara, muito legal aí pra vocês, são skins novas que vão chegar aqui no Brawl Stars nessa atualização. Uma atualização pequena, como eles mesmos disseram, pra meio que dar um, um clímax um aumentar aí a hype para o final do ano, onde vamos ter aí uma atualização muito grande, provavelmente com um novo Brawler, provavelmente com atualização de Natal, com novidades de Natal, como a gente teve no ano passado, e também, com certeza, isso confirmado por eles mesmos lá na Coreia, uma novidade para o aniversário de um ano de lançamento do Brawl Stars. É dia 12, né? Foi dia 12 que lançou. Tá chegando, galera, tá chegando. E você? O que você acha que vai vir para a próxima atualização, atualização grande, não essa pequenininha. Essa pequenininha tá muito fofinha, mas e pra grande? O que você acha que vai vir? Comenta aqui embaixo que eu quero saber de você. Será que o Spike vai aparecer de alguma forma? Ele apareceu ali, hein? Apareceu ali, não... Num não apareceu muito. Será que vem uma skin nova pro Spike? Não sei. Bom, é isso. Em meio a essa fofura, eu deixo aí vocês na expectativa. E logo mais teremos aí dentro do jogo os novos, as novas skins fofinhas uh, do Brawl Stars. Então é isso. Tamo junto, galera. É nóis. Um abraço. Falou. Foi. <laughs>